Cristo. Take care! decision せんしバスもタクシーも通らんやろなああもうどないしようこここはいきなり何すんねん俺はどうしてたんだ ボケかましよってこのどうもうしろなんなんだあいつ아직도이런짓을하고다니는게냐 너 뭐야? 자리 못 가자? 어? 아, 저, 잠깐만! 그분은! kid. Who said you could be here? Yo, this place ain't free. You better pay up. This place don't belong to nobody. Hey! Huh? What are you doing? Stop! this is how you throw a punch. Uh, uh, hey, these gloves look pretty good. Uh, they're mine now, kid. Keep it up, kid. 这，这是。 back the forest. な、それはそれとして、じ、実はでごわすな。お、おいどもは、ジュ、ジュリアちゃんのことをす、好きになってしまったでごわす。

오늘도 정말 따분하군. 어? dear Jack will awaken again. を止めることはできなかったか It was all just a dream. Hmm? Ooh. 三島平八が面会を求めていますがいかがいたしましょうかしこまりましたうまいよわしの代わりに財閥を守ってくれたとは感心なやつじゃ 私の目の黒いうちは好き勝手にはさせんぞ リー様かしこまりましたが急いだ方がいい死にたくなければ <laughs> ああ Dispatch, this is Detective Lei Wulong. I have the suspect in custody. I'm on my way. Oh! Oh, that's gonna leave a mark. Now that I have taken care of the Mishima Zaibatsu for my father, I'm sure he would be thrilled. Truly splendid, Miss Lily. Sebastian, you're too much. I only did what any daughter would do. Rochefort Enterprises, a world-famous oil company, has filed for bankruptcy. Industry analysts speculate it is due to the split-up of the Mishima Zaibatsu, a major business partner. <laughs> Música And cut. <laughs> what a great, great, great. Oh, that was the best I knew what I I gaffed you. I'm telling you, man, Could someone get Anna a bottle of water, please? Thanks. Let's get back to it. クマが面会を求めていますがいかがいたしましょうかしこまりました 金八次，你不要紧吧？すまない、おのにはまた迷惑をかけてしまった。说什么傻话！我们不是生死之交吗？人类。金八次，今一度杯を組み交わしたかったが、残念ながら。 迎えが来たようだ親友よさらばだ嬉しかったぞジェンバチジェンバチ家果真是被诅咒的一族。 金八奇，看来我好像还不能跟你一起走啊！ <laughs> もしも成功したら、みんな幸せになれるかも。 歴史は変わらんよまあちょっと修正されるぐらいが関の山じゃぬうん